İlk dersimizden hatırlayacak olursanız böylelikle kısa bir anekdot derslerimizi sırayla dinleyenler için e, biz olabildiğince konuları ayrı ayrı anlatmaya çalışıyoruz ama derslerimizi bu silsile yoluyla takip ederseniz eğer baştan itibaren böyle yetişemeyenler biraz hızlıca takip edebilirlerse o zaman hakikat konuları daha iyi kavrayabileceğiz inşallah. Efendim ilk dersimizi hatırlarsınız İdris Aleyhisselam'la ilgili ilk dersimizde onun insanları bu davet aşamasında 3 defa münafıkların bir cinayete meylettiklerini ifade etmiştik. Ve bunlardan bir tanesine de yetişemediğini çünkü kendisine bir suhuftan bir parçanın kendisine vahyedildiğini beyan etmiştik. O vahide ifade etmiştik. Allah Azze Celal İdris Aleyhisselam'ın bu üzüntülerinin haddi hesabı yok. Hazreti Adem Efendimiz'den sonra yeryüzünde en fazla göz yaşa dökmüş olan insanlardan biri olarak İdris Aleyhisselam o kendisine takdir edilmiş olan mucizesi itibariyle biliyorsunuz bütün peygamberler Allah'ın izniyle mucizelerini gösteriyorlar. Her birisinde apayrı güzellikler var. İdris Aleyhisselam da bir anda istediği yere rahatça gidebiliyor, bir şeyleri alabiliyor, götürebiliyor vesaire. İşte bu üçüncü yaşanan olayın içerisine yetişmeye gayret ederken cinayet işleniyor. Cinayetin işlendiği yer Kudüs. Kudüs bölgesindeyiz ve Kudüs'te işlenen bu cinayete son anda yetişen İdris Aleyhisselam münafıkların bu son cinayet işlemesine karşılık artık üzüntüsü en üst seviyeye ulaşmıştı. Bugünkü görmüş olduğunuz ağlama duvarını karşınıza alırsanız bunun sol tarafında büyük bir ağaçlık ve ormanlıklı bölgenin temizlenmesi. Burada çok zeytin ağaçlarının olduğu bir bölge. Buralar temizlenmiş. Burada bir okul vardı. Okul bahçesinin kapısıydı burası. Kapının çıkışında bir öğrenci İdris Aleyhisselam'ı çok sevmesinden, onu sürekli anmasından, sürekli onun adına şiirler okumasından, naatlar okumasından ötürü münafıklar oldukça rahatsızdı. Ve o münafıklar daha sonra Beni İsrail'in de kökenini oluşturacaklar. Neden sürekli bir peygamberi anıyorsun bizim yaratıcımız yok mu diye nara attılar. O da Allah diye nara attı. Karşılıklı olarak bir cebelleşme esnasında birileri bir münafık kitle onun o genç çocuğun 20'li yaşlardaki genç çocuğun İdris Aleyhisselam'ın adını ağzına alırken Allah-u lanet ettiğini beyan ettiler. Halbuki hakikat böyle bir şey yoktu. Bir anda gerçekleşen olayda tabiri caizse bu genç çocuğu linç ettiler. İdris Aleyhisselam Habil ile Kabil'den sonra yaşamış böyle bir şeyi o kadar büyük bir olay olarak yetiştiği andan itibaren o münafıklar çevresini çevrelemiş, çevresinde Müslümanlar da gelmiş. Her an yeniden büyük bir çatışma söz konusu olabilir. İdris Aleyhisselam'ın bir yandan olayı dinginleştirmesi, bir yandan insanları yeniden hakka davet etmesi, bir yandan insanların o ilk defa medeniyetler arasındaki o savaşın bu sefer toplum içinde, halkın içinde bir olaya sebep olmaması, bütün bu süreçler yaşanırken Azrail Aleyhisselam'ın da burada bulunduğu bir anda şöyle söyledi. Bırakın ölümümüzü defnedelim. Önce bu define işlemini gerçekleştirelim. Define esnasında Tabi kazdılar. O kapıya yakın bir bölgede hemen yakında 5-10 metre 5-6 metre ileride bir yeri kazdılar. İdris Aleyhisselam bu genç çocuğu toprağa kendisi temizleyip yıkayıp efendim şehit olduğu için aynı şekilde kefenleyerek bir bez parçası buldular. Kefenlediler, defnedecekler. Defin esnasında İdris Aleyhisselam Ya Rabbi bizi bu münafıkların hilesinden ve tuzaklarından uzak eyle dediklerinde münafıklar yeniden harekete geçtiler. İdris aleyhisselam bu defin işleminin ardından gencin üzerine toprağa döktürmeden evvel ümmetine nida etti. Dedi ki ey ümmetim sizlere hakkı, hakikati, ilmi, güzelliği, Cenab-ı Hakk'ın emrini getirdim. Dedemiz, atamız Hazreti Adem'den bu yana kalan ilimlerle beraber çok ciddi anlamda gelişmeler sağlıyoruz. Her alanda büyük atılımlar söz konusu oluyor. Ancak içimizde var olan bu iman hakikatini gizleyenler bu gizlemeleriyle bu ümmetin e, birbirine kırmasından korkuyorum. Dediği anda etrafında kendi doğasıyla hasıl olmuş peygamberlere gönüllerine feyzi ilahinin aktığını görmeye başladı. Bir baktı ki o dua etmişti çünkü Ya Rabbi ben yaşarken daha ümmetime hakkı söyleyecek peygamberler nasip eyle. Allah'ın sevgili kulları aralarından seçilmişler e, o anda yaklaşık e, o civarda toplanmış olan 2000-2500-3000'e yakın insan var. Bunların arasından da böyle 20, 30, 40 yavaş yavaş insanların bazılarının gönüllerine bir takım feyizlerin geldiğini gördü. İdris Aleyhisselam'ın o perdeler artık kalkmış ya. Peygamber olması hasebiyle bir baktı ki onlar da peygamber oluyorlar. Bunun üzerine münafıklara nidaen dedi ki ey münafıklar Ey insanlar münafıkları tabi ortaya koyamıyor. Ey insanlar münafıkları hitaben söylüyor. İçinizden size hakkı söyleyenler artsın ve artıyor ki onlar size bu saatten sonra hep hakkı söyleyecekler. Umulur ki siz adam olursunuz. Umulur ki Rabbim size en salih kulları nasip eder. Onun böyle 7-8 maddeden oluşan duası hasıl oldu. Bu dua zaten Beni İsrail'in üzerine kalmıştır ve tarih boyunca Beni İsrail diğer topluluklardan farklı olarak onlara en çok peygamberin gönderilmesi, e, o topraklarda yaşayan insanların sürekli bir değişime e, uygun hareket etmeleri, İslam'a böyle bir var bir yok gibi o münafık bir kalbin oluşmasına karşılık İdris Aleyhisselam'ın duasıyla onlara haddinden fazla peygamberler geldi. Aynı dönemde peygamberin geldiği yaşam süreci başlamış oldu. Ama İdris Aleyhisselam bir yandan da bir başka perdeden Toplulukların yine birbirine düşeceklerini görüyor. Onların içerisinde öldü dirildi olmadı. Gitti cehennemi gördü geldi anlattı olmadı. Hatta o cehennemden geldiği zaman oradan bir toz tanesi getirmiş onun yakıcılığını göstermişti insanlara. Korkutmuştu da öyle de olmadı. Ve kendinden sonra peygamberleri de görme, görünce dedi ki ben dönmemek üzere gidiyorum. Gitmek istiyorum. Çünkü burada Allahu Zülcelal'e duyulan özlem, insanların böyle değişmesi, bir yandan Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri de intikal ettiriyor oluşu, İdris Aleyhisselam'ın o peygamberlere dönüp Allah sizi yeryüzünde hakim kılsın, Allah sizi yeryüzünde hakim kılsın, Allah sizi yeryüzünde hakim kılsın duası. Sonra İdris Aleyhisselam bu kabrin içindeki bir büyük taş vardı. Genellikle ee, bazen o defin işlemlerinin sırasında bazı taşlar konur ya bu definin etrafına toprak kayması vesaire bugün de tahtalar koyduğumuz gibi belli şeyler konuluyor. Bu taşlardan bir tanesine bastığında Azrail Aleyhisselam'dan işte o tarihi taberide anlatılan cennet muazenesi yaşanmaya başladı. Ama artık bedenen gitmek istiyor. Yani Kudüs tarihinde ilk defa Hz. İsa Efendimizin göğe çekilmesini değil İdris Aleyhisselam da böylece yaşamış oluyor ve bir anda İdris aleyhisselam cennete gidiyor. Münafıklar da çok enteresan bir şey var burada. Tam o anda peygamberler, o geriye kalan peygamberler hakkı söyleyerek İdris aleyhisselamı aramaya koştuklarında onun Rabbine kavuştuğunu beyan ederlerken münafıklar İdris aleyhisselam kaçtı, korktu, efendim e, bizden çekindi şeklinde bir ibare söylediler. İşte tarihte münafıklarla müminler arasındaki büyük çekişmenin insanlardan özellikle Beni İsrail'in peygamberlerine karşı hayasızca hareketlerinin ilk başlangıç noktasındayız. Efendim bu hakikat Meryem suresinde meşhur olan şu ayet-i kerime ile anlatılır. 56. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Estağfirullah. Ve zikru fil kitabi İdris innehu kâne sıddîkan nebiyya. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o bir sıddık, doğru bir insan ve bir peygamberdi. Sadakati neye karşıydı onun? Rabbine karşıydı. Bir peygamberdi. وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا Onu yüce bir makama yükselttik. Er-rafa'a kelimesi bir şeyin bir yerden alınıp başka bir yere taşınması olarak insansı özelliklerde net olarak beyan edilebilir. Onun bu sözü bütün tefsir uleması tarafından da teyit edilir. Bir sonraki ayet secde ayetidir. O yüzden Türkçesini okuyalım ki size de mecbur olmasın. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem soyundan ve Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail soyundan ve hidayete erdirdiğimiz seçtiğimiz kimselerdendir. Bunlar kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdelere kapanırlardı. İşte o secdeye kapanma olayı yaşandı. İşin en enteresan taraflarından bir tanesi de şu. Bizler hep böyle kısa kısa geçiyoruz aslında. Siyer'in bir yolculuğumuzda olduğumuz için ama hep apayrı bir efendim ders ve kitap konusu diyebiliriz. Bu taş sonrasında felsefe taşı oldu. Hani bugün meşhur konuşulan felsefe taşı. Ne demek bu? İnsanlar ne zaman bir bilgiye ihtiyaçları olsa gelirler başlarını bu taşa dayarlar. Buradan inanılmaz o bilgiyi, teknolojiyi kafalarına doldururlar ve giderlerdi. Gittikleri yerde şimdi müthiş medeniyetler tarihine başlıyoruz. Yani İdris Aleyhisselam'ın ayağının basıp da cennete ulaştığı o taş bugün ağlama duvarı olarak kullanılmasındaki mesele bir tarafı cinayet, bir tarafı münafıklar, bir tarafı İdris Aleyhisselam'ın cennete yükselişi, bir diğer taraftan da e, insanlara o bilginin aktarımındaki son nokta, cennetin yeryüzündeki e, rahmet ilahinin bir tecellisi. Nereye kadar bu geçerli oldu? Ta Hz. Musa aleyhisselamın gelişine kadar, ondan evvelki döneme kadar bu taş ehemmiyetiyle kaldı. Tabi Nuh aleyhisselam döneminde kaybolunca sadece birkaç yerde kullanılabilir oldu. Ama bizim bugün bütün e, felsefe dünyasının aradığı o felsefe taşı, o bilginin aktarıldığı yer bu taştı. Bugün ağlama duvarı olarak karşımıza geliyor. Aslında burada Yahudilerin ağladıkları mekan İdris Aleyhisselam'ın göğe yükseldiği mekanın şu anda genişletilmiş hali olarak ifade edebiliriz. Böylece parçalar bir araya geldi. İdris Aleyhisselam artık göğe yükseldi. Cennette Allah Resulü ile Miraç'ta dördüncü kat semada görüşecekler. Biiznillah Siyer Nebi'de sıra geldiğimizde. Bu felsefe taşıyla beraber artık yeryüzünde dokuz büyük medeniyeti yaşamaya başlayacağız. Ee, bunları anlatacağız ve bu 9 büyük medeniyetin enteresanlıklarından bahsediyor olacağız. Kısa kısa ders ders burayı geçeceğiz ve Nuh Aleyhisselam'ın dönemine kadar ulaşacağız inşallah efendim. Bugün de önemli bir kısmı kapatmış olduk. Şimdilik kalın sağlıcakla.